Scripture ya leo inasema mimi mi personally I, I, I hate missionaries. I... Yes. Wana fast and the coming of Christ. Ni mnataka Christ Christ Kwa scripture inasema hii gospel ikireach to every corner of the earth all the nations wakisikia then the end will come. So This yes Yesu come. Take your camp for now. For now. Yeah, for now. Bado still have many things to do. zote zina come true. No, imagine imagine arrange tu kila kitu kila kitu hadi ukafanya wedding. Mm. Then unamaliza tu priest anamaliza tu hivi anaambia you can now kiss the bride. Then <laughs> Yes, missionaries must cool down, relax. kunakuwa na perspective ya kila mtu. Kuna wasa wameiva, wasa walali, wanachambua, wanafanya research nini nini nini, basi sisi ni wala wasa tu kwa ground. Kila topic tukipata tunaipeleka tu hama tu venye iko mnakosea, napeleka na rieng <laughs> ni nini, but napeleka tu na rieng so vile unasikia kwa mtaani ndio sisi tunachambua tu kwa hii level yetu yenye tuko vile tunaielewa, so that's why tuna mi kwa ground so mm -hmm. kwa mhm. ground tunachukua topic vile iko tumesikia kwa media and then tunaichambua tu vile iko yeah. so karibuni sana please make sure subscribe hapo make sure umeshare kwa mabeshte wako and eh, all all the platforms zenye unaweza fikiria about so tusikie vile kwa ground kunasemaje kama sisi tuko kwa ground labda uko kwa ground sana <laughs> zingine ako kwa ground sana so karibuni so hatuwezi anza hii channel mazee kama hatuja wapatie corona updates hiyo ndio inakuwa opening title for the day so corona is happened, mafans imeenda. Sasa hapo tumeanzia juzi, ka expose kamefanywa na Benny Sokari, by the congratulate him akufanya <laughs> expose ya food <laughs> okay. yeah, so he did a good job uh, but kuna some things tu kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo COVID-19 millionaires zenye hazikumake sense especially to me and the expose the fact that it ilikuwa long one hour and it vitu zingine make sense but as tuende tu kwa hiyo corona corona corona covid-19 updates from sakaja kuquit from fans kuibiwa nyi feel aje kama nyi mnaelewa hata story <laughs> Hey, hiki tumekuwa tricky. Oh, pesa, pesa imeenda <clears throat> pesa imeenda tenda, wase wakapewa tenda. Nimerealize by the way mask ni expensive <laughs> Uh-huh. juu nimepewa na zikaza Kumbe msa anaweza uza mask kitu kama 9000. <laughs> siku hizi huko huko nje ni, ni 20 bob. Eh, Iko 7 moja. Oh, kuna za tenda na kuna za watu wa ground. Ah! <laughs> na hizo zetu zinakuwa zimekuwa cheki hizi so ilikuwa box ama seven so moja ah, lakini hata yuko mbali hii kitu mzima wanasema 9000 mm. lakini wao wanasema kitu moja oriji mzuri ni 5700 5700 yes hii ni karibu 4000 zimeingia kwa maji mm na hakuna mtu atapatikana na shida juu story. Alafu ukiangalia venye walikuwa na award hizo tenda, mm. mazee Musaa amefungua uh, company iko iko na two months Oh, ah, ilifunguliwa February. Eh, yeah, them sana. Sasa Kenya ni visionaries by the way. Wengine one month before. I pray for that wisdom. Yenye unaona ka crisis kakikam una unafungua <laughs> una <laughs> kampuni. Sasa yes. Wewe msi wa ground mm. hauwezi survive. Toka hapa, fungua company. Hauwezi. oh, peleka uone kabisa kama utapewa ule, ule jambo alikuwa anasema ati alikuwa kawaida yake kusupply hizo stuff kwa Mke msama ni nini? Oh, yeah, Yes. Alafu jamaa ambaye tunatenda vizuri. Amekuwa for a while. Anajulikana yeye ana supply hizo stuff. Mm. Alafu yaani anarukwa. Anarukwa the, the last minute. Alafu details zako unatumia kutumiwa do lakini hazikuji kwako. Sio kuna wenye unajulikani taka. Kuna kujulikana na kuna kukua na power. Ni vitu mbili tofauti. So, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, na eh? hii ni unfortunate sema tu kweli, lakini Lisa. lakini Kenya Kenya ingefaa tukue na limit mm. ya vitu zenye tunaiba <laughs> Ah, <laughs> tukue tukue na limit. <laughs> basically basically ingefaa tunaiba lakini tu, tuandike kwa constitution that tunaweza iba hii na hii na hii lakini Jack Nugget tusaidie <laughs> ah, zenye alafu plus kuna vitu zenye zina affect humanity directly. Oh, yeah, exactly. ingefaa tukuwe na hiyo tukue humane. Humane. Yeah. Ni vile wana understand hii kitu serious. Ah ah, hiyo si kwa serious. No, no, no. Hii kitu ni mtu ameamua tu kuiba. kitu ni serious ama ni. Ah, ni wasetu naiba tu generally. Ameamua ah. tu Sababu kufikia ile point, mm vile ah, ni visionaries. Sidhani kama ni visionaries. Sasa kama kama vision wangeanza kitu kama sema ma April last year huko ma August. Mm. No no wanaweza vision mu imagine wala sama wanaweza chop the trends oh, yeah, alafu anaamua mm. yeah. Lakini mtu anaamua ameanza February, mtu amechachanuliwa ambia jamaa, hii stuff inakam probably ilifunguliwa April back tiwa. tiwa, Na back haikubaktetiwa tiwa. walienda tu hivyo hivyo oh, tu venye iko mtu aliambiwa jamaa afanye hivi, mimi na wewe tunataka no, si so wewe fungua, alafu tachukua na wewe na wewe tiba kuna connections kwa China, ambaye hizi vitu sasa hizi zinaenda wewe Jack Ma, huyu no. For some reason among the billionaires ambao mimi na trust ni Jack No, hata Jack unacheki hii kitu haikuangi ati uko poa ama ina depending umesaraundiwa na kina nani. Mm -hmm. So like wewe unaweza kuwa mzuri lakini wase wenye wamekusurround ni wabaya. Wewe haukuona hizi mask zimetoka hapa zikaenda kwa Magufuli? Three quarter of the of the whole thing. Ah. Lakini sasa ni surround sio Jack, mimi ni surround wase wa Kenya. Ni Kenya, wa Kenya nayo tuko mbele. Kwa mbele aje? Kuiba. Kuiba tuko mbele. <laughs> Ingefaa tena wafanye hizo manini, marating. Rating ya wizi ya wizi. Lakini naye Nigeria anashikilia. No, no, I think kuna kuna no, venye mtu kuna venye tulipatia na pesa. Kuna vile tuna Nina pesa kwa kwa hiyo basi wenye wanafanya rating ndio tuziwekwe namba <laughs> 1. Yaani tuko na corrupt yani. No, tuko na corrupt. Mbona tuna corrupt tusikwe namba <laughs> 1. Tuko that corrupt. kunaenda na lipo wase mazimu usijiweke namba 1. Usijiweke namba 1. Tuko mm. that corrupt. Yeah, but is it fancy kuna donations mob zimepeanwa but na hii ah. bali ndio umepatiwa. Ndio umepatiwa. Ni kama ni kama ni kama ni kama zile man, kama wewe ni mtoto ulikuwa unatumwa kuenda kununua Panadol. Eh, wajaribu ku negotiate mazai eh. Panadol. Roji, <laughs> kuna kuna mama mwingine wa ploti, tulikuwa nakaa kwa ploti hiyo time. Mmoja siku hizi tunasemanga wao oh, kuna apartments. Ah, ah, ah. ah. Alikuwa anatumianga mafuta. Hmm. Mafuta hapo hapo kwa hapo na Nakimbia nakimbia. Nimepoa so. Hmm. Na bai. <laughs> Bai mandazi ya 10. <laughs> Alafu nenda kwa fertilization na buy mafuta unakaa. Sasa kuna siku nimemake makosa. <laughs> Kisha kula 10 bob mafuta hakuna. Naona <laughs> unanunuaga kwanza. <laughs> Mtu ungejua hizi story. Wewe ni mtu class hapo ungejua hizi story za mafuta unaweza inaweza fika. Mimi najua mafuta hizi shop kwa eh, station. Eh, mafuta inakuanga. So unapitia hapo kwa shop kisha mandazi zangu 10 bob. Yeah. So maybe wizi ilianzianga hapo, lakini anyway yako ni kitu a very serious commodity. Hmm? Mimi nilifanya ujinga, hmm. nimetuma nibai mkate <laughs> kubai mkate nilibai vizuri tu vizuri, hmm. lakini nikakata alafu nikachukua, unaona hiyo tena hazikuwa <laughs> sliced, oh, nikachimba ndani hivi alafu nikafunika <laughs> Mimi watu wa kusupply ya kugamaa hewa Pakiti imeletwa kwa mfumo lakini ndani ah, empty. Mimi najua tu maziwa ndio nilikuwa natumwa na kunywa maziwa na kuja naongeza maji. Tena maziwa na blame hawa sasa. maziwa yao inakuwa na maji. Kwa hivyo kitu haijaanza, tumeanzia kitambo. Kwa nakuja ka na kafe alikuwa ananiambia tia alikuwa na chiki kale kale kalea ka, hmm. kama mafuta kama maziwa Tunatoboa eh. na ka unasaa unasaa unasaa. <laughs> Siku moja akakitu ka break. <laughs> ka Kevin. Mm. mm. Unajua chenye chenye chenye chenye nasemanga? Hey. Eh, huwezi point fingers kwa hawa si wenye wanaiba mm. until umefika huko. Mhm. Mm Ukatoka huko successful. successful. Then unaweza sema oh, uh, but for now acha tuseme wa Kenya sisi wote I think tuko tuko tuko corrupt. Tuko corrupt. Tuko tuko tuko tuko. Tuseme ukweli Sakaja alihekwa hiyo ngori. Niku, uh, oh, Sakaja lichi Sakaja alihepa. Unajua anahangana na Kimutula. Mutula is a brilliant guy. Tula Kilonzo cheza chini. Eh, vile vile kunaenda wajitoe tu. Because that's the only way ita, ita elevate even your status more than the crime you mm. imefanya. Mm, Because mm, watu wangekuja kum, kum castigate kusema, "Oh, when chairman wa whatever, wewe unapenda rules jini nini na wewe una break." Mm. So hiyo ku, ku resign ndio kama anasemanga ati eh Kenya sijui na mshaa amepatikana kwa scandal. No, mimi mimi mimi mimi mimi ndio nilikuwa nasema uh-huh. but mimi bado na appreciate chenye alifanya. Ku step down. Yeah, ku step down. Mm-hmm. Ilikuwa a very good example that msee Kenya for the first time anaweza patikana kwa makosa na ni ndogo nasemi ndogo nasemi ana resign. Wewe unakumbuka venye watu walisumbwana na na na, na, na, na Kimunya mpaka nani akamuundia somo Fadwali <laughs> akamuundia somo Munya must go. Munya must go. Nani ndio ndio. Sawa sawa. Na unajua cha mchengo bana ali ali niliwatch staff imekuwa juzi ya parliament wakisema watu wanashikwa mm. alicheza pia sema akisema unaona nini pembe enda kushikwa kama wase wengine mm. interest interesting wale ambao wanashikwa na wale wase wenye wako like we are, we are against this or that mm. so for that reason anacheza na hands mm. na pia ku safe from the government sawa nataka shift sasa shift gears gears hiyo story ya kushikwa usiku kwa <laughs> because corona bado bado zinarudia tuna corona but kuna curfew mm DCI anaitwa Philip Hu. Philip tu, I think mtaona hiyo video ya nani ya Malala mm. <laughs> akikujia usiku saa 9. Unajua tisa saa tisa saini saa tisa nikitumwa sitasema sitaenda kwa mheshimiwa. Hapana, hapana. Hata wewe saa hizi ukituma tuseme wana bila waka umwambie enda mahali fulani. Na hii DCI haifanyi mchana bana. Eh? Boss. Hmm? Ni 24 hours. Haya, niende kufanya nini huko? Sasa hamjajua aje, mmetumwa na nani? Amewatuma, mnawaambia eh. mheshimiwa, uko na namba ya Mr. Kinoti mimi sina namba yake, ninaweza kupatia. Unaweza kuwa na namba ya mtu anaitwa Mr. Gitari. Nani amewatuma? Tell me the name, the name. Anaitwa Mr. Pius Gitari. Pius Gitari in charge special service unit 3 am sio nakujiwa <laughs> eh sisi tuko kuna kitu tumesema tunataka kujua. Hakuna. Ah, hakuna. Mm, hakuna. <laughs> Hakuna. Mm, kitu kitu ya kwanza, kitu ya kwanza eh. ukiangalia kwa hiyo kitu. Mm. DCI kazi ya DCI Kenya ni nini? Director of Criminal Investigation. Investigations actually. Mm. Kubreak kitu ya kafu ni ingefaa DCI wakuja wakushike. Lakini unajua so they are among the police so they are the ones exempted. Ni wasa media na wasa police wako exempted. Actually na dogi. na na <laughs> inakwanga dogi ndio anafaa hiyo polisi na wezi. Like like nani alishikwa? manala alishikwa. Reason yenye wanapatiana ni kubreak covid COVID protocols. COVID-19 protocols. Yes. Yeah. Hiyo ni kazi ya nani kuja kukushika? Wewe. ndio alishikwa sababu hiyo yeah. Eh, eh. alisema alikuwa ana distribute masks sanitizers oh, sanitizers whatever alikuwa anafanya tu alikuwa amebreak hiyo protocol ya social distancing hiyo ni makosa ya kukujua 3 <laughs> yeah. si makosa kukujua 3 lakini <laughs> lakini hata hata tukiangalia makosa kama hiyo ukifanya yeah. nani anakushika exactly si ni yao ma niseme yao ni wa kawaida <laughs> wanaweza nikujia no, either way, me have no problem with nani kwa rest. Hata kama ni wachi wenye anakanga hapo kwa gate. Mm -hmm. Like but why 3 am? Like makosa yangu ya kwanza mm. inaanzia hapo. Mm. Like hizi vitu mistakes ziko na different levels. Mm. Kuna mistake ya ya 3am ya 3am na kuna mistake ya DCI. Unajua like, ukiambia mse DCI ni kitu serious, ni kitu serious. Sasa nasema kuna wale wafanya makosa mengine mingi for some while na hawakujua usiku <laughs> unavunja kwa du. kwa ikifika asubuhi wale watu wengi watakuwa mpate wamekufa tayari because kupatiana sanitizers. Umekujua 3 a.m. No, 3 a.m. like ah Uh, ah, At no. 3 a.m. I think I think 3 a.m. ni hii kitu. <laughs> no, but iko na some other story that walikuwa wanataka ku reduce number from 25 wenye na vote from the Senate mm. to 23 so akashika wasi watatu watatu mm. oh okay jamaa kashikwa hapa nini, kuna huyo Samburu akasukuma huko hadi Samburu hadi Samburu, my friend. Basi nafaa Nairobi na kuwa hapa basi. Exactly, kwa sababu mimi nikishikwa huku na kwetu na mpende mimi sema ni vota wa mm. alafu nishikiwa huku, mbona crime huko? Ah, hapana, wenye wamshika si si si si, si the police from Mumias uh, polisi Nairobi, DCI in Nairobi ah. hapa uh, nampeleka Mumias kwa sababu crime fanyika Mumias. Hata hata ukishikwa <laughs> hata ukishikwa ukishikwa au wao sasa unajaribu kusaidia si yani I make sense. Unacheki au sasa saidiki au sasa wakikufuata <laughs> watu wa Mumias wakikufuata wata report to i polisi ya Nairobi. Aha, aha. Then waku nini shike hapa upelekwe nini upelekwe hapa uh, Central Police Station. Aha, aha. Then ndio kesi yako mm ipe, kesi yako ndio sasa utakuwa maybe utapelekwa huko. Ah. So yes. utaenda huko wakati umeitwa. Si kuchukuliwa tu na DCI na DCI kwa nini? Waanza kusema kuchukuliwa. Kuchukuliwa. Na huyu Nurdin ni wa Nurdin Haji. Si si DCI au DPP? DPP. Tofauti yao sasa wili ni nini? Eh, sasa mwingine ni wa prosecute public uh, public mostly public nini? Mm. Public officers. Mwingine ni kwa arrest. Mm. So which means you just no public redundancy. Public yeah. prosecutor mm. ni ukifanya makosa mm. yeye ndio maybe anaweza kukutetea ama yeye ndio anaweza nini kukushtaki kukushtaki uh -huh. basi tunajua ni kukushtaki yeye yeah, ndio atakushtaki kuna kuna places zenye maybe anaweza kuku, kukutetea uh mm-hmm. -huh. <clears throat> ama anaweza kukushtaki uh -huh. then huyu mse mwingine ni kufanya investigation so yeye ndio anapatia huyo mse evidences uh -huh ukifanya makosa, yeye kazi yake ni ku make sure that ukienda huko hautarudi because wako na evidence enough. so, <laughs> so ni DCI ana make sure anabaki huko. DCI uh, ah, ana make sure amefanya investigation. DCI yes. ku arrest. Yeah. Yes. DP anakushtaki. Yeah. Yes. So unatumia makosa za DCI amepewa na DCI. Mm. So huyo mse akopoa akopoa kwa investigation, huyo uh -huh. mse akopoa kwa defense na prosecution. Hata wewe niulize, mm. mimi nikifanya makosa. Mhm. Mm nani anakujiwa kwanza DCI ama DPP? Unashikwa kwanza then investigation inaanza so ama wanaweza fanya investigation uh -huh. wakushike uh -huh. because wako na evidence unajua mm -hmm. pia hakuna venye tunaweza kukushika kama tuna uh -huh. evidence enough yeah. ya kukuweka huko ndani so inamaanisha DPP tutapatana naye kwa koti basi mtapatana naye kwa koti haya juzi msa alikuwa anasema alikuwa anatembelea those public places public restaurants and public uh, say tourist destinations akienda kuinvestigate kuangalia kama kuna eh, if, if these, these places are following the, the COVID-19 uh, stipulations so mbona mbona mbona DAP enda kufanana na kama ya kazi yake sio kuinvestigate? This is entire balance of work. I think Kenya tuko tu na ni confusion. Sasa sama uogope kila mali mazidi pia na kama na kama na kama mm unajua akuja anakuja kama tu nini, afu anangojea pengine aende aende kusnitch, alafu angoje kuripoti, lakini si ati yeye anakuja kuinvestigate. anaenda kutafuta JD yake, alafu ndo update next time. Okay. <laughs> Unacheki like uh, again <coughs> gava kama inataka wana, wanadhani kitu ni right. Mm. Unacheki Kigen kama nimekuja na kitu mm. motion mm -hmm. na niko sure hii motion ni right mm hakuna haja ni kuintimidate <laughs> ndio usupport hiyo motion yangu. Hakuna haja ni kukohas ndio unisupport. Mm-hmm. Kitu kama iko right iko right. right yes. Na kitu kama iko wrong. Hiki imajaniwa mara ngapi? Nine times. Oh, This okay. is the ninth time wenye wameshindwa wame kuagree. Na nini okay, kuna kuna kuna factions mbili na factions ngapi juu story? Sasa sasa kuna kuna pro, huwezi jua. Kuna proposal kadhaa. I think hata mimi sijui nimeanza kufuata hiyo kitu. Yeah because me, mimi niko confused uh -huh. like one man one shilling mm -hmm. uh, ukiangalia hii kitu vizuri kuna counties zenye kuna counties zenye zina benefit uh, ah, -huh. kuna counties ka counties zenye walisema tusiseme wata lose mm -hmm. but of course wata lose pesa zenye walikuwa wanapata because ukiangalia mm -hmm. like kuna county mm -hmm. zenye already zenye ziko developed mm -hmm. kitu kama kitu kama hii nini Kiambu. Mm -hmm. Kiambu iko mbele. Mbele sana. Yeah. In terms of population pia wengi. Pia wako wengi. So like ukisema one man one shilling Kiambu, Kiambu itapata pesa mingi. Pesa mingi sana. Yeah. Na mostly manini zenye zinakwanga mingi zini central. <laughs> mm -hmm. tuwakie yeah. tu, tu, mm. tujenge Kenya yote. Kwa hiyo tumalize history kwa sababu unaona time inatupa kisogo. Mm. <laughs> so, so, thank you for making it to the end of this video and uh, look forward for the next part which is part 2 this is 2.1 so nakuja 2.2 come next okay so sawa so, tunani the next one shimbao what do you think Please yeah don't forget to like don't forget to subscribe don't forget to leave a comment and even don't forget to share share share share share share share every platform that you can